بریلی اتر پردیش بریلی بہت ہی فیمس ہے مذہب یہ شریف اندار ہے مزاشری شریف بندہ مزار شریف کے اندر جا رہے ہیں بہت ہی فیمس مزار ہے حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاندار ہے مزار شریف انداز ویڈیو کرنے نہیں دے رہے ہیں لڑکا لوگ کو آئیڈیا میں پکڑتا ہوں اچھا کتنے سالوں سے چلتے آ رہے ہیں مزار شریف محفل ایک سو تین سال کا دیکھیے ایک سو تین سال کا چلتے آ رہے ہیں مزار شریف محفل اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی Oh, yeah.